ya selanjutnya leptospirosis ini suportif ya dengan observasi ketat deteksi dehidrasi potensial ginjal ya antibiotik berikan ya ini leptospirosis nih doxycycline seratus miligram numero 14 s 2 ADD tab 1 ya selama 7 hari ya kalau filariasis tab dietil karbamazin ya. Bazin sitrat 100 mg Numeranya sesuai dosis nanti ya Dengan tiga kali sehari Nah kita dosisnya ini Yaitu karbamazin atau DEC itu 6 mg per kgbb per hari dibagi 3 dosis selama 12 hari sediaannya tadi 100 mg lalu kasus yang umum sering ditemukan juga ini adalah